Oraya git. Ben sana yeri söyleyeceğim. Sen gelip beni, Pelleri, İsrail'i, Davut'u, Turan'ı kimi istiyorsan onu öldüreceksin. Usta inen bu... oyun oynuyorsun. Hitler'i, İsrail'i, Davut'u, Turan'ı kimi istiyorsan onu öldüreceksin. Usta inen bu...